Galera, corram no Spotify e pesquisam aqui MC Beat, beleza? Meu tio, beleza? Meu tio é MC aqui, tá todas as músicas dele aqui pra você escutar e também pra você estar avaliando aí, deixando um comentário desse vídeo o que, que vocês acharam da música dele, beleza? E nós estamos juntos, vamos continuar com o vídeo. Valeu! Espero que gostem da música. Tamo junto. So Galera, eu vou estar ensinando vocês como se está fazendo esse combo, beleza? Bom, primeiramente vocês vão ter que aprender a fazer isso aqui, ó. Que é como que se faz. só vocês voltar para trás e apertar o S, beleza? Depois disso, vocês vão estar botando aqui, ó, na diagonal para baixo, à direita, beleza? Que ele vai ficar assim e aperta o S. Que ele vai mudar isso, beleza? Aí vai ficar tipo que assim, ó. Beleza? Pronto. E agora vocês têm que aprender a mandar esse poder aqui, ó. Que é como que se faz? Bota pra frente e aperta aqui do lado, nessa barrinha da vida. Pode ser a sua ou do oponente, beleza? Pronto. aprendeu esses três. Aí vai ficar assim, ó. Pronto. Aí vai ficar assim. Tem que estourar, beleza? Antes disso tem que estourar, eu esqueci. Aí pronto, vocês estouram, aí vocês mandam aquilo que eu falei. E depois, galera, quando o cara tiver mais ou menos aqui na, na cabeça do Kim aqui, vocês mandam aquela paredinha de novo, que é essa daqui, ó. Beleza? Aí quando, ah, quando você mandar essa paradinha aqui de novo, deixa eu poder, Quando você mandar essa paradinha aqui de novo, você já manda aquele poder assim, ó. Que vai levantar ele. Assim, ó. Ó. Beleza? Aí você manda de novo. Mas vocês têm que. Poxa, como é que se diz? Mano, eu não sei nem como é que faço isso. É que tipo, o cara vem caindo muito rápido, tá ligado? E às vezes eu erro também, é normal. não sou profissional, faço na, uma vez aí é certo, beleza? Vou tá voltando aqui, ó. Aí pronto. Aí é só isso, ó. Então, então. Aí tem que, tá ligado? Aí fica mandando. Tá ligado? Às vezes eu erro, viu? Eu errei ali. Mas assim, isso é um combo infinito, um combo infinito, beleza? Mas essa barrinha aqui, ó, quando se estoura, ela vai acabando, tá ligado? Vai diminuindo. E ainda mais quando você manda essa paradinha aqui, ela diminui mais rápido, tá ligado? Que é uma batida e depois já junta com a outra batida, assim, ó. Xixi. Aí pronto, aí junta. Ainda mais assim que nós fazemos assim, ó, tá ligado? Nós, a junta 3, ó. Eita. Tá ligado? Assim, não tem que ser muito rápido, cara. Não tem que ser muito rápido. Eu não faço muito rápido. Eu não faço muito rápido, beleza? Parece que eu faço rápido, mas eu não faço. E galera, eu não consigo fazer muito assim, ó. Quando o cara tá na. tá colado aqui na parede, tá ligado? Na tela aqui, ó. não tem como mais correr. Se você fazer mais assim, ó. Aqui no meio, tá ligado? Que aí eu tenho a visão, a visão mais da velocidade que o cara tá caindo, tá ligado? Que aí dá pra me mandar, beleza? Ó, vou ver se consigo mandar ela aqui. Ó, já errei, ó. Tá vendo? Já errei, mas vamos lá. Eita, ó. Que isso, maluco, agora tá errando demais. Aí vocês podem terminar com o secreto, beleza? Eu tô tentando fazer aqui. Ou com o secreto, ou com o poder, e depois o secreto, sei lá. que escolhe. Aí, errei. Errei, às vezes eu erro, beleza? Não vejo como é o cara tá caindo. Aí, agora eu esqueci de botar pra trás. Tô errando, maluco. Tá, osso. Ah, galera. Errei, maluco. Não, não é que eu errei, é que eu Botei muito rápido. Pronto, viu? Aí já manda, ó. É isso só fica dois, dois e meio de vida pra você matar. Aí dá pra você matar assim, ó. Tá ligado? Assim, ó. Tum, tum, tum, tum. A mesma coisa já matou cara. 5 hits, tá ligado? Mas esse é o combo, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, beleza? Eu vou estar tá trazendo aí também outro tutorial de como tá fazendo do Yori, beleza? Do Yori, que eu jogo pra caramba também do Yori. O Yori é o meu melhor boneco, né? Que eu sei jogar mais, mas esse skin também até que é da hora, até que é da horinha. E agora que eu fui microfone caiu aqui, galera. Nem sei como é que vai ficar o vídeo. mas eu vou fazer o possível pra ficar melhor pra vocês escutarem, beleza? Ó, vamos ver se consigo mandar de novo. O secreto agora. Errei. Vamos tentar mandar com vermelho aqui. Aqui, de novo. Ai, demorei demais. Então, galera, você pode montar, tá ligado? Aí eu demorei mais ainda. Que merda, mano. Que merda. Aí agora. <laughs> Agora eu esqueci completamente de, de tudo, maluco. Agora. Caraca, esqueci que era pra apertar ali na barrinha de vida. Eu apertei o negócio ali. Não, agora eu esqueci de mandar aquela parada. Última vez, né? Caraca, errei, é pra frente, é pra frente, mano. Errei, mano. Caraca, que merda, mano. Tô errando demais. Como é que eu tô fazendo uma coisa dessa? Agora vai. Caraca, você é muito ruim, mano. Aí tem como fazer essa galera aí tem o que você quer. Vamos ver quanto tira de vida. Hum, hum. Só fica só uma bolinha pra tu matar o carro. Deixa eu ver. É só mandar aquela parada. Perdão. errando. Aí já matou o carro, beleza? Mas então o vídeo é esse, galera. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Deixa o like aí, compartilha com seus amigos. E tamo junto, parceiro. Vale